Si volen els estats que les polítiques que s'acordin en l'agenda urbana tinguin la màxima eficàcia no? i s'implementin amb el major dels èxits, el que és essencial és que les ciutats hi participem, perquè som finalment els territoris que hauran d'aplicar aquestes polítiques. No? I ara mateix la governança mundial encara està pensada només exclusivament des del punt de vista dels estats, però si finalment som les ciutats les que ho hem d'aplicar, el que demanem és un mecanisme específic de participació en la implementació, en el seguiment i en l'avaluació d'aquesta agenda urbana.